Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, qui s'amaga és el Javi, i anem a per les tres propostes d'aquesta setmana. Avui farem un viatge de Califòrnia a Boston passant per Barcelona amb tres bandes que a sobre de fer bona música ens la regalen. I com ja sabeu, si cliqueu els links que apareixen en pantalla podreu accedir als temes que us proposem. Doncs comencem a Califòrnia amb un projecte de folk misteriós però que versiona una de les noves divas del pop, una noia odiosa i adorable a parts iguals, amb algun bon tema i la majoria vomitius, però aquí us proposem una versió que li fan d'un dels seus hits. El projecte misteriós es diu Whisper Kid i el tema és We Can Stop de Miley Cyrus. I ara venim cap a Barcelona amb una banda de l'indi menys visible de la ciutat, són una banda que mentre esperem el seu nou disc ens ve molt de gust celebrar un que publicaven fa uns anys. Personalitat i bona música, un projecte entre el folk elèctric, el noise pop i la cançó d'autor gairebé. Es diuen Godard i el tema que us proposem és Carretera Perdida. I rematem el viatge d'avui a Boston, una ciutat que no para de regalar-nos bandes de guitarres antològiques, però ara el que farem és un projecte desconegut de house obscur. Baixos amb muscle i bombo sense pietat. El projecte es diu Moon i el tema que us proposem és quixòtic. I fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Esperem que alguna la trobeu tan suggerent com nosaltres i us esperem la setmana que ve.